Eh, esto es una invitación que desde XNET hemos hecho Anton Reixa, muchas gracias por venir. Eh, a raíz de cuando fue elegido presidente de las GAE, em, le hemos escrito una carta abierta eh, a la, nueva directiva y a él concretamente y desde entonces hemos tenido un par de conversaciones así informales y a raíz de esto hemos decidido que se podía dar la circunstancia de intentar hacer un, debate así abierto con, más gente para tratar estos puntos que sublevábamos en esta carta o también otras cosas que Antón puede, puede llevar para, tirarnos para nuestro bando y, entonces es así como ha surgido la idea de esta de esta charla. Eh, la, idea es que sea muy informal eh, para los que están en streaming, que creo que hay bastante gente en streaming. Aquí hay unas 20, horas se está, ponle que habrán unas 30 personas acá. La idea es que también puedan haber preguntas a los unos y a los otros, en fin, que sea bastante abierto y que durante una hora y media podamos sublevar temas clásicos de la, digamos, del, de la confrontación que ha podido haber en estos años entre la gente de cultura libre, concretamente con nosotros, que antes nos llamábamos ex-GAE con X, como novio y que ahora a también de, una pelea con las GAE hemos cambiado de nombre a XNET, en fin, historias antiguas, y también para ver si podemos avanzar algo eh, en, este, en este conflicto y intentar que deje de ser un conflicto y que se transforme en algo mejor para todos. Entonces, no sé si quieres decir algo para empezar. quisiera, en primer lugar eh, agradecer la, invitación de Kirchner para estar aquí, Permitiros a todos un, saludo fraternal de los creadores que estamos asociados en, en Agradecer mucho la carta que recibimos al principio de, nuestro mandato, hemos recibido muchas invitaciones, muchas felicitaciones, la vuestra es especialmente eh, simbólica para nosotros, sobre todo porque es sustancia a la que encuentro. Yo confesar, Simona, que no, soy consciente, eh, sí soy consciente, es decir, que no, hay resquicio ni subconsciente para lo que tú te refieres a confrontación, conflicto. Me han contado, me han dicho, pero obviamente, eh, obviamente la nueva GAE es otra cosa es que yo me siento a gusto aquí, fundamentalmente por dos cosas. Yo creo que eh, lo que compartimos los estamos aquí es que entendemos que nos, gusta la creación, la difusión cultural, nos gusta que el acceso a la cultura sea libre, la posibilidad de creación sea libre y generalizada y además entendemos que la red es una ventaja competitiva, todos los que pues somos creadores o amamos la creación, la verdad es que la red es una fiesta para, la creación y en el punto que estamos en la nueva ciudad es que eh, esa ventaja competitiva no se convierta en un lastre para algo que es importantísimo en lo que defendemos que es la libertad y la, independencia de los creadores y que se tiene que sustanciar en una forma de autofinanciación de salario social que es el derecho. Eh, una cosa, ¿estáis escuchando bien en el vídeo? ¿Vale? todo bien, vale. Eh, yo quería también añadir una cosa, que es muy valiente que tú estés así, creo que igual un poco inconsciente, porque está en Barcelona, eh, además realmente en, la boca del lobo, porque hay mucha de la gente que está aquí que es gente de los movimientos de cultura libre, etcétera, etcétera, y entonces, en todo caso, es un gran cambio porque la última vez que vimos el por de la confrontación, la última vez que vimos Teddy Bautista fue cuando eh, inauguró eh, el Teatro Arteria, que supongo que ahora estáis eh, así dependiendo, devolviendo, ¿no? porque no lo podéis pagar, el Teatro Arteria acabamos casi a hostias, o sea que digamos que el ambiente es bastante diferente. Por esto que, espera, <laughs> luego hablaba de arte, que no es muy interesante, este chiringuito que tenéis aquí, no, hablamos pues, hablemos de cosas más serias. Pero no, quiero decir que es muy valiente y por eso que nosotros hemos pensado que esta abertura y disponibilidad pues valía la pena de, cogerla para ver si podíamos, eh, si podíamos cambiar algunas cosas. No sé si te parece o si os parece a todos que empecemos a entrar temas concretos uno por uno. Sí, sí, la carta Sí, eh, ¿Alguien tiene algo que decir ahora o empezamos? Si os parece, el plan sería entramos en algunos temas que son los clásicos de lo que se habla para saber cómo está y luego quizás abrimos a temas más generales. Si a todo el mundo le parece bien, ¿sí? Vale, entonces mira, la, carta, entonces la idea es, por un lado, esta carta contenía seis puntos, repasar estos seis puntos y, discutirlos un poco, y luego eh, desde XNET en el FC Forum eh, hemos publicado en 2009 lo que es la Carta para la Innovación, la Creatividad y el Acceso al Conocimiento, eh, y en esta carta hay un párrafo entero sobre cómo se podrían plantear entidades de, eh, cómo se deberían reformar las entidades de gestión en el futuro. también tenemos que saber que la Comisión Europea justamente este año acaba de publicar el borrador de la directiva sobre eh, entidades de gestión y que entonces el debate sobre cómo reformar las entidades de gestión está realmente sobre la mesa. Entonces, eh, eso, trabajaríamos los seis puntos, luego trabajaríamos los puntos de la carta las ideas de reformas respecto a la entidad de gestión y luego abriríamos a un debate más amplio, si te parece bien. Vale. Entonces, en esta carta he eh, invertido los puntos, el último que es el primero, que, es el más tal, lo ponemos al, al final, entramos en temas más, eh, digamos, Mm, en general de, cómo se, se, plantean los dos bandos. Un punto de la carta decía que mm, mm, pedíamos la defensa de la, de la, legítima aspiración de la gente a acceder a bienes culturales libremente cuando no se produzca ánimo de lucro, así, así como nosotros defendemos que cuando hay lucro, este lucro también debería compartirse entre los autores. Y aquí poníamos autores eh, subrayábamos el tema de los autores eh, y, decíamos que los otros agentes intermediarios deberían tener una función de colaboradores con los autores y no ser los primeros agentes eh, en, los que le repercuten los derechos de autor. ¿Por qué decimos esto? Porque la ley de propiedad intelectual y también muchos vicios inherentes a los lobbies de a las entidades de gestión y a los lobbies culturales en general eh, pones, ponen el productor siempre por delante del autor. En realidad esta idea de derecho de autor, aunque el nombre es así, los derechos de autor patrimonial acaban siendo en realidad gestionados muchas veces por las productoras y los autores no acaban de ver solucionado realmente su situación eh, y, eh, y, las entidades de gestión hasta ahora han fomentado y facilitado esta dinámica más que la otra. En la, ley de propiedad intelectual, por ejemplo, en el, capítulo de audiovisual, que seguramente vosotros pues, conocéis bien porque, porque trabajáis también en temas audiovisuales, eh, el, autor es, eh, en el artículo 1, en el artículo en el capítulo 1, el autor se dice textualmente ya que el autor sin duda habrá cedido sus derechos al productor, de ahora en adelante hablaremos con el productor. O sea, realmente es una anomalía que está dentro de la propia ley de propiedad intelectual y dentro de todos los mecanismos en lo que está funcionando la, industria cultural. Bueno, eh, por parte de decir, vamos a, referirnos al, Reino de España, que se lo conocemos. En España hay ocho entidades de gestión. Eh, las únicas dos entidades de gestión que realmente eh, gestionamos derechos de autor somos eh, SGAE, que lo hace de autores musicales, escénicos y audiovisuales, también Dama, que lo hace para los audiovisuales, y VEGAP, eh, que eh, gestiona los derechos de los creadores visuales. El resto de entidades de gestión que existen, lo que gestionan son lo que se llaman derechos conexos, derechos de remuneración vinculados a a los actores, a los intérpretes ejecutantes, a los productores, para los productores hay, hay una entidad específica en audiovisual que se llama, que se llama pero en SGAE no hay productores, en SGAE no hay productores, hay autores y editores. Eh, respecto a lo, que, a lo que hablas del derecho de remuneración, que es lo que nosotros gestionamos para, para los autores audiovisuales, yo mismo soy autor audiovisual, Eh, lo que gestionamos es eso que se llama derecho de remuneración, en España está reconocido, únicamente en Europa ese derecho de remuneración está reconocido en Italia y en Polonia, y en España ese derecho de remuneración lo gestiona SGAE y lo gestiona también nuestra entidad hermana DAMA. Eh, es así, en los contratos que firmamos los autores audiovisuales cedemos los derechos de comunicación pública a cuenta de nuestro, nuestro salario y a cuenta de la remuneración que supone la cesión de ese derecho de comunicación pública. Eh, eso no es entregar a los productores, es beneficiar a los, a los autores y afortunadamente España es uno de los pocos lugares en que los que internacionalmente se reconoce ese derecho de, de remuneración para los, para los eh, autores eh, audiovisuales. Eh, Pero hablando en plata, igual he anticipado... No, no, el, segundo punto es de cómo van a comer los autores ahora y de los contratos con las productoras y todo eso. Pero el primer punto quiere un poco preguntar si nosotros intercambiamos música, nos bajamos música, cine, etcétera, etcétera, sin ánimo de lucro, de forma generalizada por la circulación de la cultura en nuestro placer, sin lucro, ¿Cómo lo ve la SGAE? Bueno, la SGAE que las cosas se difundan sin ánimo de lucro es bueno. Efectivamente, se difunden las cosas. Eh, también sería bueno encontrar una fórmula de autofinanciación del autor, porque es lo que hace que existan, esos contenidos. Estaríamos... Eh, nosotros sabemos que, en el medio de una economía libre de mercado, eh, una especie imperio del neoliberalismo, nosotros tenemos que defender el salario social de los autores y la existencia de los autores. No podemos convertir a los autores, sobre todo a los más independientes, en un gueto que no puedan eh, de ninguna forma autofinanciarse y, eso estaría, estaría creando realmente una, subcultura, estaría empobreciendo un determinado sector de la creación independiente, estaría generando un monopolio para la industria multinacional y eso nosotros tratamos de defender. Una forma de defenderlo es que siempre que eh, se, den las circunstancias de no ánimo de lucro, o incluso con ánimo de lucro, pero si en, el, derecho moral del autor está decidir que la difusión de su, de su obra en ese ámbito y para ese uso es libre, eso lo debe, eso lo va a defender Lo estamos, lo estamos articulando a través, fundamentalmente, de, adaptar eh, cada vez más nuestra tecnología para que se los usos, pero fundamentalmente estamos desarrollando un convenio de colaboración con Creative Commons que se tiene que apoyar también en un software que haga efectivo ese acuerdo. Ese acuerdo hará convivir en la red, sobre todo, a los, a los, dos sistemas de su autor. el de Creative Commons, el autor decide que en determinados usos y ámbitos eh, su obra se difunda libremente y la gestión convencional de SGAE, en la que hay una retribución a, al autor por la, por la, difusión de, por la difusión de su obra. Nosotros somos eh, especialmente defensores de la difusión cultural, somos defensores de la estabilidad y de la, y de la viabilidad y la sostenibilidad de la industria de la creación cultural. En estamos especialmente, eh, nos sentimos especialmente agredidos por algo que creemos que afecta directamente al acceso de, todos a la cultura, que es la subida del IVA, que es directamente una penalización que va directamente a los consumidores de cultura. Y en eso nos hemos manifestado, estamos trabajando y esperamos que nuestro organismo regulador, que es el Ministerio de Cultura y Educación, nos dé una respuesta satisfactoria porque realmente están ratificando que el, gobierno actual la cultura es algo puramente ornamental, algo residual, algo que además sería renunciable, si no es obviamente la educación, la sanidad, los servicios sociales, pues, la cultura está incluso por debajo de la depreciación de sus servicios. Entonces, has sacado varias cosas. Eh, yo te quiero tratar con particular cariño porque eso, porque estás en la boca del lobo. Pero sabía que, sabía, <laughs> sabía que ibas a decir esto del Creative Commons. Entonces ayer he llamado a Ignacio Bastida, que es el que lleva el Creative Commons en España, y dice que eh, el plantea, o sea, vamos por partes. La idea de que las entidades de gestión como SGAE introduzcan el Creative Commons no es una buena noticia, es una mala noticia. Tenemos eh, la experiencia de SACEM, donde acaba, hay varias entidades de gestión. Hay entidades bastante antiguas, como en Dinamarca y en Holanda, donde las entidades de gestión como SGAE han introducido el Creative Commons hace años, pero la más reciente de todas, eh, que son unas bastante chapuza como experiencias, estas antiguas, pero eran pilotos, etc. La última y más reciente, que es la a la que se están agarrando otras entidades de gestión eh, como modelo, es la última de la SACEM, que es muy poderosa, la SACEM de hecho es la, la primera entidad de gestión de Francia, es muy muy poderosa y han introducido la Creative Commons. Esto es lo peor que podía pasar a la cultura libre en mucho tiempo porque ¿qué han hecho introduciendo la Creative Commons? Para que nos entendamos. Eh, ellos lo que dicen, las entidades de gestión, es muy bien, a partir de ahora la gente que usa Creative Commons no commercial, o sea, que pretende cobrar cuando se hace un uso comercial de su obra, pueden ser socios nuestros y esta parte, la que, la que quieren cobrar cuando hay un uso comercial, la gestionamos nosotros. Pero modificamos el concepto de no commercial. Y entonces, o sea, el concepto de cuándo se considera que se hace un uso comercial. Y entonces han hecho una definición de cuándo se hace uso comercial que es siempre. Entonces, eh, esto simplifica efectivamente mucho todo este tinglado, porque basta con que sea siempre, eh, ya está, pero efectivamente es un poco lo contrario de lo que queremos hacer desde la cultura libre, que es eh, eh, reducir los ámbitos, por ejemplo, cuando la música es de fondo en una un peluquería, en un pueblo lejano, pues reducir eh, es, los ámbitos donde, donde se persigue la música y, y, ahí está esta pelea entre si es comercial o no es comercial y interesarnos más de los sitios donde hay una real explotación eh, comercial de la música, como puede ser televisión, como puede ser eh, radio, como puede ser multinacionales, etcétera, etcétera. Eh, no sé si quieren, yo leo solo un par de cosas de, de la SACEM, entonces, por ejemplo dice, nadie se considera uso comercial cualquiera que tenga en sus eh, estatutos, por ejemplo, la posibilidad de uso comercial. O sea, cualquiera que use música eh, con Creative Commons y que tenga en sus estatutos o en su forma legal la posibilidad de explotación eh, comercial de algo, no puede, siempre estará teniendo que pagar estos derechos de autor. Entonces, esto es muy lejos de la definición no comercial clásica que hacen los propios autores que utilizan la Creative Commons no comercial. Esto es lo primero que tengo que decir de este tema. Que no, no, no he solo mucho, ahora me Momento, no hay moderador aquí, esto es a hostias, ¿vale? Entonces... La segunda, la segunda cosa del Creative Commons, que eh, el, convenio con Creative Commons es también un concepto que nosotros muchos... Tú, conoces nuestro convenio con Creative Commons, yo no lo conozco. No, pero, pero, pero Ignacio dice que él tampoco. ¿Eh? Ignacio dice que él tampoco, que él todavía no lo ha visto. Por eso, no, no, por eso. No, no, pero por eso, no, no, poco nos comenta. Pero lo que quiero decir es que eh, la noticia un, poco publicitaria de decir ahora las que se está dando en los últimos años, ahora las entidades de gestión entrarán, introducirán los Creative Commons, no es una noticia de decir, hostia, que avance. Eh, normalmente hasta ahora, igual tú me das una muy buena noticia, pero hasta ahora ha sido, ostras, pues qué ataque más duro a la proliferación de la cultura libre, etcétera, etcétera. Otra cosa, espera, que quiero decir. También la idea de convenio es una idea que eh, es un poco lejos de lo que es, de cómo se están utilizando la Creative Commons. La Creative Commons son una licencia abierta que cualquiera puede utilizar y no hay nadie que gestione la Creative Commons o no. O sea, Ignacio La Bastida o los Creative Commons de cada país en teoría son unos facilitadores, pero no son nadie como para firmar un convenio en nombre de nadie que utilice Creative Commons. Por suerte, o sea, esto es muy intrínseco también en, en, la cultura libre y en el uso de la red, que no necesitamos permiso o no permiso para hacer lo que hacemos con lo que creamos o dejamos de crear. Y por acabar, sobre este tema, el tema del IVA, si quieres, lo, hablamos un poco después, que también quería comentarte estas cosas. Eh, también yo creo que hay una diferencia eh, importante que nosotros defendemos como cultura libre, que es que todo el mundo tiene que saber de vivir de sus actividades, también los artistas, pero que hay un grave error en considerar los derechos de autor como el salario y el salario social de los artistas, porque se traslada la responsabilidad de eh, ganarse la vida a, las productoras de pagar, o sea, el derecho de autor es un incentivo a la creación, así ha nacido, así es definido por la ONU y no tiene que ser el salario de los artistas. El salario es lo que tú ganas cuando trabajas por cuenta de tercero. Tú me dirás, cuando trabajo por mi cuenta, ¿de qué vivo? también lo vamos a hablar. Pero el salario es algo que es igual en todas las profesiones y los autores tienen un plus respecto a las otras profesiones porque la sociedad considera la cultura algo que se, y los que trabajan en cultura algo que se merece un plus por su retorno social. Entonces, si la cultura da un retorno social, tienen sentido los derechos de autor y no tienen que ser, ser considerados un sueldo, porque los sueldos y por algo está luchando eh, por toda España y por todo el mundo la gente, los sueldos tienen que ser pagados a todo el mundo, no solo a los autores. Entonces, para nosotros, desvirtuar la función de los derechos de autor a una función de sueldo, en realidad va en contra de los autores porque le pides, le quitas su propia reivindicación de un sueldo junto con los trabajadores de otro sector. Vamos por pero yo he contestado a toda cosa que has sacado tú, ¿eh? No he añadido nada, me falta una, pero bueno, para luego. Vamos a ver, yo represento al CAE, no a SACEN. SACEN es una entidad de gestión francesa. Eh, yo sé que existe ese convenio, no sé cómo lo llamarán, entre 16 de sobra que Creative Commons no es una entidad de gestión, sino somos facilitadores de licencias libres. En esa calidad hablamos, hablamos con ellos. Alguien decide, ¿eh? porque el nuestro propósito está empatado porque Creative Commons tiene un protocolo eh, que tiene que consensuar entre nos sé instancias eh, lo, que, pueden, pueden acordar con nosotros. Nosotros estamos ansiosos de sentarnos a la mesa y, poderlo, poderlo desarrollar. La experiencia del convenio de SACEN con Creative Commons en, Francia es mala, es decir, es mala y lo reconoce lo reconoce SACEN y lo reconoce Creative Commons, SACEN también. Eh, pues no ocasión de, de conocer a, tomar contacto con SACEN, una de las primeras cosas que le he preguntado, y me dice que no se corresponde el marketing mediático que eso les, eh, eh, les, propició con realmente la eficiencia del acuerdo. Yo creo que el, problema de, de la eficiencia de esos acuerdos está en una cierta obsesión con establecer lo que es comercial o no comercial. Y yo creo que el, principio, la, piedra angular del acuerdo para que convivan las licencias Creative Commons con las entidades de gestión convencionales es el derecho moral del artista. Es el, autor el que decide cuándo su obra se difunde, se difunde de forma libre. Y esto tiene, puede estar vinculado a que haya a que no haya ánimo de lucro o a que sí lo haya. Yo puedo estar interesado en decir, eh, pues cedo mis derechos de, autor a tal eh, uso porque no hay ánimo de lucro. Pero yo puedo ceder eh, a un bar, a un disco bar que está erradicado, a los bares que están erradicados en suburbios y que facilitan a a, esa franja de la población el acceso a la música y el bar tiene ánimo de lucro. O sea, el autor puede decidir libremente eh, ceder eso. Eso es el derecho moral del autor. O yo puedo decir que a los bares, de, a los bares gays, pues con, me gusta que facilita el ocio alternativo de, de, de homosexuales, lesbianas y, y, de gays, lesbianas y, y, y travestis, pues, y transformistas y transexuales, que, que, que, le, que autorizo el uso libre de, mi, obra. Y esos lugares tienen ánimo de lucro, eso no tendría que ser, un impedimento. lo, esencial es vincular, es vincular la cesión libre al derecho moral eso, eso, es, no, al hecho de que sea comercial o no comercial el uso que se no habrá no habrá, no queréis eh, que haya una fórmula, una definición de las ideas de lo que no comercian, sino que cada autor puede eh, presentar la suya. Nosotros no estamos para definir lo que son los usos comerciales de, las obras, nosotros estamos para proteger, para proteger a los autores. decir, eh, hay un caso muy frecuente, por ejemplo, autores musicales, pues porque están al principio de su carrera, entienden que, entienden que la divulgación de su repertorio eh, gratis les va a facilitar eh, tener actuaciones en directo y decir que eso se difunda en plataformas de música. Pues, si el autor así lo quiere, eh, así será a lo mejor no quiere que una estación de radio o de televisión utilice su música para una, sintonía y quiere que, y quiere que se lo, que Normalmente la estación de música, y, y vuelvo a decir el derecho moral, Normalmente la estación de radio y televisión le va a decir al no es que no sabe la promoción que te vamos a dar. Lo importante es que eso, esa, esa soberanía, esa decisión resida, resida en, el, en el autor. Puede haber autores, eh, en nuestro caso, nuestra sociedad está con Nacho Vegas, y tengo muchas ganas de hablar con Nacho porque sé que, que él ha logrado, incluso tal como está ahora, que es realmente complejo, una forma administrativa, liberar ciertos usos de su repertorio Eh, porque sí, porque, porque eh, tener una buena razón en la que se basa su, derecho moral de autor a Eso respecto a lo que es nuestro acuerdo con Creative que estaré encantado de que, de que eso evolucione y sobre todo que sea efectivo. Y para que sea efectivo, además, tiene que asentarse, y estamos trabajando en ello, por lo menos nosotros, en un software que tiene que ver con el registro ya de la obra, es un software que permita discriminar exactamente cuándo el uso es libre y cuándo, y cuándo el, uso, y cuándo el uso es Y finalmente, referido a lo que tú dices, el salario. Yo no he hablado del salario, he hablado del salario social. Entonces yo me atrevo a decir que si esta sociedad que antes se ha definido como el imperio de la economía libre de mercado y la tiranía del neoliberalismo, y eso lo digo yo como ciudadano, como presidente de CAE, en medio de todo esto, es decir, en, medio de todo esto, si en general la actividad económica funcionara como funciona el derecho de autor, estaríamos más próximos a la, a, la igualdad. No estaríamos en una sociedad igualitaria, pero estaríamos muy próximos a la igualdad. El derecho de autor es retribuido al autor en la medida en que su repertorio se usa. Y si no se usa, el autor no percibe nada. Los autores, los autores no percibimos a veces, a veces percibimos cero retribución por la creación de nuestras obras. Y cuando recibimos retribución por la actuación, por, perdón, por la creación de nuestras obras, es una retribución eh, restringida. Y por eso en esos casos se establece lo que se llama el derecho de remuneración. Eso es muy habitual, por ejemplo, en la visual. Un creador audiovisual en Europa tiene un determinado, tiene un determinado salario que le paga al productor, efectivamente, al que le cede el derecho de comunicación, pero no el derecho de remuneración. Y eso compensa su salario. En la música lo más habitual es que no percibas nada. Cuando no hay pocos actos tangibles he conocido yo que el de un, unos músicos encerrados en un local de ensayo y que deciden, sin que nadie les mande, sin que nadie se lo pida, sin que nadie les pague, hacer la canción. Entonces, esa canción, una vez que la han creado, ellos eh, lo que conforman es su profesionalidad como creadores, si es que quieren acceder a la profesionalidad. Esa profesionalidad tiene diferentes fuentes de, compensación. Una de ellas es esa forma de salario social a través del derecho de autor. Otra es lo que ellos puedan percibir eh, directamente de royalties de su discográfica o de la plataforma digital que distribuya, distribuya su obra. Otra puede ser eh, los retornos que tengan por las actuaciones as situaciones en directo. Decir, derecho de autor es un complemento máis en esa difícil, que difícil profesión de ser autor, de ser un creador profesional. A cosa é que desee, que no desee eh, ser profesional. Tampoco o profesionalismo es unha garantía para que la creación sea mejor o peor. Simplemente también otra vez una decisión libre del creador, el querer o no querer ser o, o poder ser eh, profesional de su, de su actividad. Por lo tanto, yo no veo ahí una discriminación, todo lo contrario, que pocas cosas se me ocurren tan democráticas como que el derecho de autor es retribuido en la medida que la sociedad usa ese repertorio. Si no se usa, el, autor no percibe nada. Vale, entonces eh, luego iremos cerrando esto. Igual deberíamos eh, también hacer una ronda con temas para no reabrirlo, pero yo tengo que decir dos cosas sobre esto. Tú pones siempre el derecho moral del artista por delante, pero hay algo para nosotros ya muy perverso en lo que la definición de derecho moral y que para nosotros debería cambiar desde que existe Internet, porque Internet ha cambiado muchas cosas, que es el derecho autorizatorio, porque todo lo que tú cuentas ah, parece muy bonito. En realidad hay una lucha muerte de, de unos, llaman de nosotros llamando ladrones, eh, a, vosotros y de los autores llamándonos nosotros a piratas. Entonces hay algo ahí eh, un poco que no es tan bonito. Pues, te, pido que valores que yo nunca he usado la expresión pirata. No, ya lo sé, yo tampoco la de ladrones. O revisas mis declaraciones de prensa, los programas electorales, eh, la documentación de la propia SGAE, nunca usamos. Pero el, tema. es, eh, el tema que, o sea, todo lo que cuentas es alentador, al menos a mi manera de ver, luego vemos también la gente que está aquí cómo lo ve, o sea, aparentemente está muy bien, menos una cosa, que hay una guerra eh, a muerte eh, contra el compartir y Peor aún, una guerra a muerte para el control de Internet que está utilizando el miedo, este miedo que la propaganda ha dado a los autores de Internet como carne de cañón para hacer la delantera de, leyes como ACTA, sin, de, sin deber, etcétera, etcétera, con, con, la excusa de que el compartir está haciendo mucho daño, sin darse cuenta que el compartir está haciendo principalmente mucho bien por todo esto de la difusión, por la diversidad que da, que ya no son solo los productos culturales, sino la gente como mismamente se puede producir y puede ser ella misma creadora, etcétera, etcétera. O sea que es evidente que Internet ha aportado muchísimos beneficios a la cultura, muchísimos beneficios a los autores como tales, ha puesto en dificultad un modelo de negocio, luego hablaremos de la nueva forma de negocio, y la perspectiva tuya me parece muy interesante, menos en una parte que es decidirá el autor según su derecho moral. Porque el derecho moral del autor en este momento creo que debemos ponerlo en discusión todos, como, así como otras cosas tipo, yo que sé, la monarquía, o sea, hay muchas cosas, no por estar ahí que la cosa es buena, hay muchas... Entonces, eh, claro, pero el derecho moral, derecho moral del autor choca con, la, con el acceso a la cultura del conocimiento de la gente, sobre todo por lo que concierne eh, el aspecto autorizatorio del derecho moral. Nosotros consideramos que cuando uno publica y, ontológicamente dentro de la profesión, ontológica y deontológicamente dentro de la profesión del creador, está lo de hacer público y soltar fuera y es por esto que la sociedad prepara incentivos bajo forma de, de, propiedad intelectual y de derechos de autor. Y entonces ya que tú, como autor tienes eh, tú eres autor en el momento que dejas fuera la idea de retener y de tener que autorizar cuando no hay uso lucrativo y cuando la obra está circulando, está creando más cultura, etcétera, es una cosa que yo creo que entre la sociedad civil y los gremios de los autores deberíamos juntos modificar para tener de un lado una circulación libre de la cultura por otro lado pues unos modelos de negocio que cuando producen beneficios repercutan en los autores. ¿Tú esto lo puedes ver siendo tú autor igual no como presidente de SGAE? Yo lo puedo, lo puedo argumentar, explicar y vamos a ver. Yo obviamente yo tengo una opinión civil sobre Internet como ciudadano. Yo me atrevería a, a esquematizar que sobre la red, sobre Internet hay tres posiciones. Hay una posición, hay una posición reaccionaria, puramente Internet es un horror, esto es un caos, los niños ven pornografía, es todo lo que se puede. Hay otra interpretación absolutamente eh, utópica e yo creo que mitómana de Internet. Y, curiosamente, se me repasa la historia, cada vez que han aparecido soportes y medios de difusión como la radio, la televisión o el vídeo, como apareció la propia señal vídeo, yo soy de los primeros que empezó a hacer videocreación en España en los años 80, eh, con el, con los vídeos, las cámaras de vídeo, decíamos, esto es la democratización Eh, la creación audiovisual, tú te compras una, cámara y ya eh, captas imágenes, cuentas, haces tu relato, tu pieza y no dependes de nadie más que de ti mismo. Cuando son excesos que se, que se, se cometen cuando aparecen las cosas, cuando apareció la radio, decía que iba a cambiar el mundo, cuando apareció la televisión, yo en mi infancia no recuerdo, aquí de la televisión, es una ventana al mundo, y ahora son tus abuelos, y fíjate, gracias a la televisión conoces el Amazonas y, tal, bueno, sí, solo faltaba que pudiera, la televisión no tuviera algo bueno, que también tiene unos cuantos horrores eh, importantes eh, y de almacenamiento que, que, que, ser críticos y, y, y dialécticos Que respecto a Internet, yo no creo que la autoría perjudique para nada a Internet y a la difusión libre de las obras en, Internet y, luego el derecho con la traductor uno de los problemas serios que está, que está teniendo Internet en esta fase y con, la con, con la una crítica que estamos haciendo en las redes sociales son dos. En primer lugar, que estamos facilitando, estamos facilitando mucho más el control de la ciudadanía por parte de las grandes corporaciones. Cada vez que uno inscribe su perfil en Facebook, en Twitter, está dando una serie de, una serie de datos que conforman una serie de prácticas de consumo o pueden, servir para ser la base de determinadas estrategias comerciales que no son nada humanistas ni nada filantrópicas. Y, eso está ocurriendo, está ocurriendo con, Internet. Estamos colaborando a través de Internet a estar más controlados, a estar más controlados por las grandes corporaciones. Internet está, está suponiendo la supresión del, individuo. Eso que tiene Internet, ese reduccionismo que tiene Internet, en que las cosas eh, no hay que respaldarlas en ningún criterio de, criterio de autoridad intelectual, que puede falsear la identidad, que en Wikipedia, si, si pasa determinado plazo, eh, determinada voz, concepto, ya queda, eh, ya queda absolutamente cambiado por lo que haya metido otro, usuario del wiki. Eh, eso no es lo mejor que Internet. Internet realmente es una tecnología que nos permite acceder al conocimiento y que nos permite compartir, claro, compartir, compartir contenidos culturales. Y el derecho que nos toca al SAE proteger a de fiscal, es el derecho moral del autor. Queremos que le, damos también un servicio, un servicio al usuario. No, entiendo qué, placer o, qué, benevolencia puede tener al usuario eh, que, se, elimine totalmente los procesos de autorizaciones. Es decir, ¿Qué placer va a tener un usuario en, falsificar, rectificar, modificar de una forma contraria a la conciencia del propio creador una obra? Eh, qué, puede encontrar, qué, puede aportar eso al, acceso libre de todos a, la cultura? yo creo que, es importante la autoría y la defensa del individuo, las peores que Internet es ese anonimato impune que permite decir barbaridades, que permite decir, difundir injusticias, difundir discursos perversos, sin que nadie se haga responsable de esa, de esa opinión y de ese mensaje nadie sepa cómo, lo, puede, cómo lo puede contrarrestar. Que seamos críticos con la red, pero el último problema que tiene la red es la autoría, al revés, el respeto a la autoría va a utilizar el, servicio que la, la red le puede dar a la ciudadanía. Vale, ahora apaga tu micro porque me toca un rato. A eh, ver, eh, muchas cosas. Entonces, si fuera verdad, o sea, es ahí donde estamos dando vuelta. ¿Por qué? si fuera verdad, eh, primero de todo, si fuera verdad que esto os preocupa, a mí me encantaría ver las GAE eh, saliendo al campo de batalla con la ciudadanía defendiendo Internet contra, para que siga siendo una herramienta útil para la ciudadanía. O sea, eh, hay, hay dos cosas que tú has dicho, que, la, que Internet también hay cosas malas. Pues eh, con el fuego se han hecho cosas malas, con la rueda, con la palanca, o sea, toda, toda invención humana, con la imprenta se han hecho cosas malas, con, no sé, otra invención humana, con los números arábicos se hacen cosas malas, entre otras cosas los presupuestos de... Eh, eh, entre otras cosas los presupuestos de Bruselas y del... O sea, las tecnologías son, no son buenas o malas, las tecnologías son lo que los seres humanos hacen. Entonces, el discurso peligrosísimo. Entonces, Internet en este momento está haciendo muchas cosas malas, eh, eh, pero también está haciendo unas cuantas cosas buenas que permiten revoluciones, 15 m que permiten eh, destapar la corrupción, que permiten podernos autoinformar y no tenernos que tragar todo lo que dicen los medios de comunicación. O sea, el mal está por todas partes, de, estar fuera, está en la calle, pero la tecnología en sí no es buena o mala. Y lo que tiene ese Internet es que está siendo atacado porque como es una herramienta que está llevando mucha democracia, democracia como ha pasado con la imprenta, como ha pasado con los números, como ha pasado con la rueda, eh, hay corporaciones y multinacionales que están interesados a mantener el control eh, sobre estas tecnologías que justamente necesitan de los discursos sobre lo malo que es el anonimato, eh, lo malo que es perder, o sea, todos los peligros de Internet para poder decir nos la quedamos porque nosotros sí que sabemos cómo se maneja la tecnología. Esto desde siempre cuando han nacido eh, tecnologías, eh, nuevas tecnologías. Y entonces, justamente los ejemplos que tú traes son interesantes porque la radio sí que ha sido un elemento revolucionario y mayor democracia hasta que no se la han papeado multinacionales y hasta la última recientísima eh, ley, ley sobre la radio que está prácticamente matando las radios privadas el vídeo sí que ha sido un elemento de democratización, hasta que, o sea, es lo mismo por lo que estamos luchando, Internet es un evidente, no voy a entrar en detalle, creo que todo el mundo tenemos clarísimo que Internet ha aportado también un gran cambio de era en la democratización, pero que Internet lo que están intentando es quedárselo a las multinacionales, de hecho, todas, todas las leyes eh, la ley Sinderetter, la ley ACTA, SOPA, son todas leyes que intentan tratar a los ciudadanos como niños que no pueden tocar la tecnología porque si no hacen cosas malas y que ellos tienen que, justamente nosotros nuestro eslogan decir transformarlo en otra televisión, o sea, algo que el Estado da en mano a multinacionales expertas que son las únicas que pueden pues, dar información, dar cultura, etcétera, etcétera. Y es justamente ahí donde nosotros luchamos en contra. Eh, si tú me dices que, porque en un momento lo has dicho, eh, y además no sé por qué, si me hablabas como tú, Antón, o desde las GAE, eh, de todos estos peligros de Internet y de todo esto. O sea, si las GAE se va a poner codo a codo con la ciudadanía para defender un Internet libre y neutral, fantástico. Además vosotros tenéis pasta, podemos hacer más flyers y esto va a ir mucho más rápido. Pero si, si simplemente vosotros Ahora no sé si hablas como Antonio o como SGAE. Si las GAE va a indicar eh, la parte mala de Internet y no la parte eh, realmente liberatoria, está haciendo el juego de todas estas multinacionales y lobbies que quieren, con esta excusa, privar de la del acceso a la tecnología a toda la gente. Espera que no ha acabado, no enciendas todavía. Entonces, luego lo que, lo que tengo que decir es, tu última pregunta es, ¿qué placer hay en todas estas cosas sin autorización. Y yo, ¿tú no has hecho nunca nada sin autorización? Entonces, ¿tú te <laughs> acuerdas que el eh, eh. un libro de Humberto Eco. ¿Eh? libro de Humberto Eco, no Pero, no, no, pero no, me estoy, eh, no me estoy, o sea, tu, tema de decir, ¿por qué la gente quiere hacer cosas sin autorización? ¿Por qué la gente quiere acceder a cultura sin autorización? Porque es su derecho es un derecho superior en todas las cartas hasta, hasta que las, los lobby consigan cambiarla, en todas las cartas de derechos humanos de la ONU, de la UNESCO, etcétera, etcétera. El derecho de acceso a la cultura y la información es un derecho superior a cualquier derecho gremial y los derechos en esto consisten en no tenerlos que hacer con autorización no tenemos que tener ninguna autorización para acceder a la cultura al conocimiento. Ahora, si nos vamos a forrar con el esfuerzo de otro, obviamente tenemos que compartir dinero con, con, con, los agentes que han hecho posible el producto con el que nos vamos a forrar. Pero si tenemos que acceder a productos culturales e intelectuales, pues debemos defender que siga siendo sin autorización. Y como Internet por primera vez nos da una opción de que, aquí sea, eh, de que así sea a escala global, pues esto debería ser una cosa que, de la que nos tenemos que alegrar todos como seres humanos y luego todos los gremios también. Yo eh, no sé si, porque creo que estamos entrando en esto, no sé si tenéis mucho prurito para decir algo también desde el público o si seguimos un rato más desde aquí. Bueno, pero hemos hecho así, ahora... Eh, ¿Cómo queréis hacerlo? ¿Seguimos un poco más? ¿Sí? Si alguien tiene algo que quiere decir, te, levanta la mano. Yo te quisiera aclarar lo que, he dicho como opinión civil y lo que he dicho como opinión del CAE. Como, como, como mi, responsabilidad, de presidente del CAE, yo hablo de derecho moral del autor, lo hablo, con orgullo y con convicción, y, yo hablo de proteger la autoría Como ciudadano, pues confieso que yo tengo un miedo en la prevención a una especie de totalitarismo cibernético que se nos está tratando de implantar. Cuando además la cosa es más simple. Es decir, el 15 m lo importante del 15 m no es que se hicieran las convocatorias por Twitter, lo, importante del 15 m son las personas que hicieron el 15 m no Twitter. ¿eh? Estamos en un momento, eh, es decir, estamos dando la razón a, más Marloja, o sea, el medio, el medio es el mensaje. ¿eh? Eh, es muy dudoso la idealización que tenemos, en Occidente pensando que las, revueltas árabes solo son producto, de, son producto de, las redes sociales. La difusión de las redes sociales en Egipto, en Libia, es bastante limitada. bastante limitada. Si nos da miedo a reconocer el coraje civil que, le han, plantado a la tiranía y con el ingrediente que eso tenga también contaminado ajuste entre camarillas internas de poder, decir, la, realidad es más compleja de lo que se puede ocurrir. Yo le tengo miedo civilmente a ese totalitarismo cibernético. Y obviamente sí que hay un determinado ámbito del reunimiento en Internet que me preocupa, me preocupa la impunidad. Yo he leído cosas sobre mí mismo en Internet que son odiosas, eh, posiblemente vienen de fascistas, ¿Eh? Y que, y He leído cosas que escritores escrito sobre mí que también son odiosas posiblemente pero no, no que haya escrito las que haya Y, y, y, yo, yo, he leído, yo, he tenido que soportar fakes, hasta amigables, en teoría, eh, en, Twitter. yo no creo que eso sea sano, ni inteligente, ni bueno. pues claro que cuando el anonimato se, convierte en una cobertura de eventualidades, claro, cuando el anonimato es la autodefensa de alguien que se está revelando contra una situación injusta, pues el anonimato es la clandestinidad que, todos vivimos de una forma u otra en, algún momento, por lo menos, por mi generación. Pero en eso yo quiero, en eso yo quiero ser firme. Y el acceso al del conocimiento, y claro que a los, autores tenemos que invocar el derecho moral. Y claro que que, los usuarios tienen que invocar el acceso libre. Pero alguien en algún punto debería invocar que para crear conocimiento o acceder al conocimiento es importante que el conocimiento exista. Es decir, no es... no a mí me parece, no he pensado yo encontrarme con un criterio tan mercantilista de que parece que la, la barra divisoria, la, franja divisoria de esto, sea, sea ánimo de lucro o no. Es decir, eh, eh, el autor seguro que está contentísimo y, agradecido de que se difunda su obra. Y el usuario está agradecido, eh, y por eso quiere acceder a esa obra, de que esa obra exista. El problema es, y, si deja de existir la creación, si deja de existir los contenidos, o si convertimos, o si convertimos la creación libre e independiente en un gueto, eh, que, que hacen unos tipos harapientos, que, están al borde de la indigencia y que no pueden sobrevivir o que no acceden a recursos, a recursos técnicos suficientes para, para, llevar eso adelante. Eso, eso es, Has, es, es, la caja del pueblo. Sí, Hay ahora muchas preguntas aquí, ahora esto se Paso el micrófono a usted, Te había avisado, ¿eh? no te metas por ahí. Bueno, ¿Quieres venir aquí para salir en la tele? ¿En tele Está guay, ah, el streaming. si para que se vea quién habla, porque no lo podemos tirar. aquí? Aquí, aquí, tengo que poner. solo rapidito. Bueno, eh, primero iba, iba, todo bien hasta el principio, pero creo que <laughs> hemos empezado a tener problemas. Eh, uno de ellos, eh, me ha sorprendido bastante tu visión eh, sobre el miedo, ¿no? El cibernético y has hablado del 15M, yo te digo como uno que participa y de lo que empezó Democracia Real ya, lo que hemos hecho justamente es apropiarnos de la tecnología para generar procesos de democracia aquí en muchos sitios. Si miras un poco los estudios básicos que hay sobre la influencia de las redes sociales en el mundo árabe, pues Egipto tiene un montón de estudios, y aquí también, que demuestran la importancia de democratización y de formas de automatización y acción colectiva que no eran posibles antes de Internet. Entonces, para nosotros, sociedad civil organizada de trabajo, necesitamos la red para generar la democracia y para construir esa lucha Entonces, me parece bastante peligroso que una persona en tu posición, en tu lugar, tenga una visión, yo creo bastante conservadora de lo que es la red y como la red como creador propio de conocimiento, de un conocimiento en beta, yo soy investigador, lo que leo está en la red y lo que produce la gente y ahí está una grandísima parte del conocimiento que se produce hoy no partes, partes de una visión como defenderte a la, época histórica en la que vivimos y que va a determinar mm, porque <laughs> es un alcance muy grande, está cambiando desde las formas de percibir, de soñar, de hacer, de amar. O sea, no puedes situarte en una posición de, oh, bien internet, frente al mundo que vivimos. Es una posición que va... Ah, mira lo que está diciendo la gente en Twitter, está escuchado todo el mundo rectificar, si es de sabios, pero yo trato de, de rectificarlo, eh, incluso de, de, y de matizar mis palabras. yo, no, yo, no, yo no estoy negando la importancia de las redes como instrumento de comunicación y de democratización y de relación libre entre las personas. Y lo que no se puede es poner la tecnología por delante de las personas. Claro que la tecnología y las redes sociales han sido un instrumento de agitación importantísimo de movimientos como el 15M. Pero lo más importante del 15M son los ciudadanos. Pero esto siempre, estamos diciendo que las... Son los ciudadanos, yo no, soy... hay ciudadanos sin tecnología, ese es el mundo que vivimos. No, no, hay, pues ahí discrepamos. Yo no, yo no, eso es lo que yo llamo totalitarismo cibernético y no lo mantienen personas conservadoras. Y no es una opinión que yo dé como presidente de SGAE. Como presidente de SGAE yo quiero promover al máximo la difusión, la difusión de los contenidos culturales protegidos por el derecho de autor en Internet, la decisión libre del derecho moral de los autores para que eso, para que eso eh, eh, fluya y, sea, sea, eficiente y quiero, y quiero, además, quiero además proteger y colaborar en todo lo que tenga que ver con el acceso de los ciudadanos a la cultura. He hablado muy claramente sobre el caso del IVA. Además es una opinión que tenemos sobre la red y personas personas muy progresistas, disculpa, tenemos este miedo al totalitarismo cibernético y gozamos de que nuestra vida, nuestra vida sería imposible sin internet, sería imposible sin, la banda ancha sería imposible sin el correo electrónico y sin muchísimas cosas que, nos, que la vida. Si tú quieres convertir eso en una religión, eh, que seas muy feliz, pero no sabes el pánico que, nos, dan, que nos dan a, a los ateos las supersticiones Usted momento. Ah, Soy artero, pues yo. también. Antón, una cosa, recojamos porque si no esto se, recojamos un par y luego contestamos toda la vez. ¿Te vienes aquí un momento? Porque así sales en la tele. Hola, Antón, hay, dos cosas que quería decir. Primero, primero, el tema de la, del, de la anonimidad del Internet es un absurdo. Cada máquina tiene un código de seis paquetes de tres números que identifican eh, exactamente quién está, cómo está, dónde está y qué se hace y cómo lo hace. Hasta el punto que nuestra policía está cruzando nuestros móviles, aunque estén en descanso, cuando vas por las manifestaciones, para saber a cuántas manifestaciones van ese número de teléfono de móvil y de ese número de teléfono de móvil a, la identificación directa de las personas, hay un Pero yo pensaba un poco más que estamos aquí para hablar de propiedad intelectual y de derechos de autor. Y un poco quisiera reconducir el, tema al tema de los derechos de autor. A ver, a mí me da la impresión, cuando os he estado oyendo, de eh, una persona eh, de un rehén hablando con una persona que no era rehén. ¿Me explico? Y em, intentaría hacer, como dice Josep Pla, autor de esta tierra, un vuelo gallináceo sobre ese tema. Y el vuelo gallináceo se, pone con una pregunta. ¿Cuánta gente, representante de compañías discográficas tienes en tu junta? Porque el problema es este el problema nunca lo hemos tenido con los autores. El problema lo tenemos con las sociedades de explotación de copyright de gente. Y creo que habríamos de empezar ya a hacer esta diferenciación. Nunca hemos tenido problemas con los autores. Eh, sino que además compartimos intereses y voluntades con los autores. El problema está cuando el autor es rehén, la entidad de autores es real, de los que maneja la pasta, que son o han sido hasta ahora las eh, discográficas, las multinacionales. Porque podemos hablar muy de derechos de autor, pero hace dos años como que los derechos de autor de los Beatles se agotaban, alargaron de 50 a 70 años el derecho internacional de, sobre, sobre eh, las obras musicales. Hombre, eso no lo hicieron los Esto lo hicieron esas multinacionales que creo que habría que, de alguna manera, especificar porque son el tercero escondido. Pero un momento, yo no sé si contestado porque Xavier... Pero me están preguntando. Sí, sí, sí, no, pero no te puedo apuntar una la pregunta y contestarla. no, si quieres, sí. ¿Sí? vale, vale. No, a ver, sobre lo que dice Juber, yo te agradecería, Juber, que no hagas juicio de valor sobre los autores. Yo no soy un rey de nada, soy un ciudadano libre. Eh, los, socios del GAI somos ciudadanos libres. Y también me han dicho que tú eres rey de no sé cuántas cosas y no se me ocurre, ¿eh? no se me ocurre, venir que decir que es un rey de nada. ¿eh? Entonces vamos, a, vamos a, jugar, vamos a jugar de igual a igual. Lo que tú te estás refiriendo es a la presencia en la SGAE, no de las no de sino de las editoriales, de las editoriales musicales. Las, empresas discográficas se, agrupan en otra, en entidad de gestión colectiva, porque hay un territorio que se llama GED. En SGAE están los editores en, los, en SGAE mandamos los autores. ¿eh? En la Junta Directiva de SGAE la conformamos 39 socios, de los cuales 31 somos autores y 8 son editores. Los editores nunca podrían tener el control, el control de la entidad de gestión. Eso es un tema que los propios autores hablamos mucho sobre él, y forma parte, forma parte continua de nuestra agenda. ¿Por qué coincidimos y autores en las mismas entidades de gestión. Bueno, en primer lugar coincidimos eh, no solo con España, es, algo muy generalizado eh, en Europa e internacionalmente la confluencia de autores y editores en las mismas entidades de gestión. Tiene una lógica que tiene que ver con que somos agentes de la misma industria. Eh, las, directivas, las directivas europeas constantemente, creo que a referencia Simona al borrador de la nueva directiva y todo el trabajo que hace, por ejemplo, EXA, que es una, es una entidad europea que, agrupa a los autores, continuamente están marcando las prácticas, están marcando las pautas y las prácticas que deben reinar entre editores y autores. ¿eh? Se, establecen, se establecen especiales, eh, decir, EXA, que han presentado una reclamación respecto a lo que llaman prácticas coercitivas por parte de editores y de, productores. En eso, en eso se trabaja. Es cierto que, es cierto que eh, los editores están, están en las entidades de gestión porque forman parte de la industria musical. Es cierto, desde luego en nuestro caso, no, sería el mismo caso, por ejemplo, en la entidad de gestión británica, en la que quizás tenga más poder, no recuerdo exactamente la composición y la estructura de los órganos de gobierno allí puede ser que tengan los editores, pero no es el caso de Sky, los editores son, son minoritarios. ¿eh? Y eso, eso es algo que, es importante, es importante que lo, que manifestemos. Y luego hay que recordar que, eh, otra cosa que hay que recordar, los editores son editores porque los autores hemos firmado contratos con ellos. Y lo que debe ver a la entidad de gestión, como ve la EXA también, como asociación de autores, es que no haya prácticas coercitivas que realmente ese trato haya sido igualitario y el autor no haya sido sometido a ninguna presión. Ah, y especialmente su antiguo presidente, tuvo la perversa tentación de sentirse a como ministro de Cultura y probablemente eh, un exceso de megalomanía lo llevó a pensar que él podía pontificar los acontecimientos del futuro. Probablemente se excedió, al margen de las cuestiones que puede decir un juzgado, se excedió de digamos, de percepción de su propio poder sobre eh, Internet o sobre... Pero sí es cierto que el debate de fondo eh, es doble. Hay un debate que tiene que ver cómo vamos a gestionar el cambio de paradigma en el que estamos viviendo, y eso tiene que ver con la red, tiene que ver con el 90% de lo que estás planteando, y otra cuestión es cómo la gente que crea defiende sus derechos. Y en ese sentido sería bueno, creo yo, que fuéramos capaces de entender... Creo que sería bueno que tuviéramos la generosidad de darle una oportunidad a ese desastre de Sky antigua a la nueva, de ver si es capaz de plantearnos soluciones a ese nivel. Y pasan a mi juicio por tres elementos claros. Primero, entre todos hemos de construir algo tan evidente, en el mundo analógico tardamos 250 eh, años en construir lo que es saber cuál es el espacio de la biblioteca y el espacio de la librería. ¿Qué quiero decir con eso? El espacio de la biblioteca es el espacio en el cual leemos libros y no pagamos, el de la librería es el cual los compramos. El espacio de centro cívico, el espacio que nos pertenece a todos, donde la, la, comunicación, el conocimiento se convierten en algo patrimonio de todos, y otro espacio donde se convierte en algo individual, y debe tener un gusto y precio. Bien, eso en Internet todavía no lo hemos sido capaces de construir. Ese es el reto. Y no podemos construirlo si no nos ayudamos con aquellos que tienen que ver con la representación de los autores. ¿Cuál es el centro cívico de Internet? ¿Cuál es la frontera entre la tienda y el centro cívico? Os daré una matización y acabo enseguida para no ah, pasarme de tiempo. ¿Os habéis dado cuenta que casi todos nosotros cuando tenemos un PC delante tendemos a piratearlo todo? Y cuando tenemos un iPhone tendemos a comprarlo todo? Magnífica paradoja. Sí, sí, es así. No, no, no digo tú. Ah, ¿eso quiere decir que acabe? No, no, que no están, de acuerdo. Ah, pues es que ella dice que un iPhone. Tú no, tú no, pero yo hablo en el, conjunto, en el conjunto de la sociedad. Cuando una persona tiene un iPad, muchas cosas. ¿Por qué? Porque Kiribati es sencillamente una tienda. Y, eh, el PC es un instrumento <laughs> cívico. Bien, esa frontera, que va a tener mucho que ver, por ejemplo, cómo se desarrolla el futuro del sector editorial de este país, ah, hay que administrarla, hay que pensarla. No se puede pensar al margen de los autores. Ah, ¿Qué es lo que yo ah, sugiero? Algo muy simple. Es posible considerar que en las etapas anteriores hubo muchos errores que los objetivos comunes se pueden construir de común acuerdo, es evidente que un problema es administrar la red como centro cívico. Otro es si yo tengo o no tengo derecho a bajarme una película gratis. Bien, ese debate lo podemos poner por sentido común encima de la mesa, sin mezclarlo, y que una cosa no sea la justificación de la otra. Ese para mí es el debate. Si queremos, acabo enseguida, un favor a la sociedad, ah, tengo la impresión de que el problema no son los doctores, el problema son los ah, negociadores neoconservadores americanos que está en estos momentos creando una sociedad en la que no se podrá ser feliz. A ver, no puedes contestar. <laughs> vale, no, porque me toca y luego toca un montón de gente. Vale. Una cosa, eh, eso es un poco el intento, muy brevemente, de, es un comienzo de, intentar trabajar en común. Y la otra cosa es que las bibliotecas, desgraciadamente, no lo sabemos, pero sí pagamos, porque hay un Sí, no, desde hace un poco más, pero justamente esto es lo que nos está pasando, que acabar eh, que este talibanismo relacionado a la red hace que ahora pagamos también en las bibliotecas un canon que, pagan por nosotros porque les da esta vergüenza que la gente sepa que cuando va a un libro paga y justamente es lo que estamos diciendo también. Por un lado la librería, donde, donde se comercia, y por otro lado la libre circulación, y creo que en esto al menos nosotros estamos muy de acuerdo, que estos dos espacios tienen que estar separados. Hay bastante bronca en Twitter y quieren eh, decir algo desde la red. Eh, esto es, Twitter nos llega una pregunta concreta, aparte de muchas aportaciones de gente que dice que no puede distinguir su vida de la tecnología, soy inseparable de la tecnología que me define, por ejemplo, sino de, los tweets. Hay una pregunta para Simona también sobre si puede hablar sobre nuevos modelos de negocio que benefician a los autores gracias a, a la era digital. Y la pregunta concreta, un momento que se me ha ido, Así Reysa Reisha niega la existencia de discográficas en las CAE, que pasa por el modelo 360 en el que los sellos licencian como editorial. Y luego también hay diferentes comentarios sobre el uso del sentido del humor en Twitter como que aluden a que Reisha no, lo ha entendido en el sentido de que la parodia o el fake seguramente tiene que ver con el sentido del humor. conseguido como eh, eh, en realidad nos queda muy poquito tiempo, entonces quería un poco eh, revisar todo esto y justamente ir a temas de modelos de negocio y a ver, entonces yo de momento creo que, tenemos dos cosas claras en que estamos de acuerdo, una cosa clara en que claramente no estamos de acuerdo y una cosa en que para hacer un resumen que conste nada a ver si avanzamos un poquito. Entonces, la que creo no estaremos nada de acuerdo es sobre el miedo a internet como tal, o sea, eh, espera, bueno, textualmente, no, espera, textualmente se, al dicho, hostias, que no sé dónde lo aquí. A ver, a la totalitarismo cibernético, entonces miedo al totalitarismo cibernético, por un lado, totalmente opuesto a la idea que las tecnologías siempre eh, permiten, eh, son al, servicio de las personas y que no hay que tener miedo a una tecnología en sí, sino simplemente eh, a los usos que, cualquiera puede hacer de cualquier, de cualquier tecnología. Y que entonces Internet en este momento ha ayudado a hacer un salto democrático importante y que la propaganda en contra es una, es una propaganda que eh, facilita a la gente que quiere seguir controlando, como la Inquisición que quería seguir controlando la circulación de material escrito. Entonces, por un lado totalitarismo cibernético y por otro lado la defensa de Internet, que es muy importante para nosotros en este momento. El otro donde creo que sí estamos de acuerdo, vamos a ver si, si lo he entendido bien, y que esto nos permitiría saltar una de las preguntas, es que, eh, y además tengo que decir que, eh, dicho por el presidente de las GAE, es la primera vez que nos pasa escuchar decir eh, que nosotros pensamos que el hecho que hayan editoras junto con los autores es uno de los últimos residuos de sindicatos verticales en que el que explota y el que, y el que es explotado o, las relaciones contractuales conviven. Entonces nosotros en principio pensamos que no deberían haber, deberían haber estructuras para los autores y estructuras para los editores aparte, pero ah, creo que hay un acercamiento en el sentido que y nosotros también decimos que eh, es bueno que los autores defendan los contratos con la industria culturales porque está habiendo muchos abusos eh, y, de lo que he entendido estáis haciendo un esfuerzo desde SGAE para que eh, el equilibrio entre autores y editores sea más respetuoso y sea menos corado por parte de los editores. ¿Lo he entendido bien? Más o menos. Eh, entonces, esta era la otra cosa que nosotros queríamos decir, pero entonces tengo un momento una pregunta, luego pasamos al modelo de negocio. A ver, Respecto a este tema de representatividad, lo que tú dices me parece interesante, pero luego nosotros hemos recibido una filtración interna, porque vosotros no publicáis mucho de estas cosas, soy un poquillo todavía, no muy, un poquillo opacos, no, es fácil encontrar mucho la información, ni siquiera si sabe el repertorio en pero seguro que todo eso se está modificando, no lo dudo, pero ha filtrado desde alguien muy enfadado desde dentro, que no sé quién es, el resultado de las votaciones. Entonces, nosotros sabemos que hay voto ponderado, o sea que en las GAE votan, no votan todos los socios, sino que votan solo los que habéis cambiado recientemente el sistema de voto, habéis ampliado mucho más la gente que puede votar, si lo puedes explicar luego. Eh, y, que, pero quien más aporta el derecho de autor tiene de una franca desde un voto hasta cinco, ¿correcto? 31 votos. Ah, pues esto lo explica la cuestión, porque la última vez que nosotros miramos esto, que era en 2009, era un voto de 1 a 5 votos. Y hay gente que tiene 31 votos en solito. De 1 a 31. O sea, 31. Bueno, 3, 4. micro, micro. Porque puedes tener dos, tres, O sea, el que más está forrado en las GAE, puede, su voto vale 31. No, no, el sistema es más igualitario por arriba. O sea, el más, forrado de las GAE, eh, cuando vota, sube levanta la mano y esta mano vale 31. ¿Cuánto sí, pero hay muchos que tienen 31 votos y que no son los más forrados. Que por, arriba sí que hay un tope. está el presidente está topado por arriba, por lo cual eh, Alejandro Sanz, vamos a ver, tiene los mismos votos y, es un, autor con mucha, con mucha recaudación en todo el mundo los votos a lo mejor que Iván Ferrey, que no es que, no recauda lo mismo, que, por arriba está topado. sí, pero los, dos tienen 31 votos. Coño, pues no, entonces me han dejado de piedra, porque nosotros ya flipábamos que alguno tenía un voto y otro cinco, y ahora se ve que alguno tiene un voto y otro tiene 31, concretamente Alessandro Sanz, estoy a poco nada. Pero hay muchísimos 31 votos. Muchísimo, y no serán todos los editores que tienen 31. No, los editores. Ay, sospecho un poquillo. Los editores no, los editores votan aparte, votan, votan. ¿Cuántos votos tienen los editores? Los editores tienen, tienen también un sistema de voto ponderado, pero ellos votan a ocho representantes de una junta en la que somos mayoría de los autores, que somos 31. Entonces, ese es el lío. Tenéis un trip con 31. ¿Eh? Tenéis un trip con 31. O sea, tenéis 31 votos para votar a 31 consejeros. Máximo, ¿sí? No, pero quiero decir, 31 <laughs> ¿cómo, es la escala para llegar a 31? ¿Hasta cuánto, dinero tienes que aportar para tener 31 votos? No, no, sé exactamente, pero sé, que hay muchísimos autores que tienen, 31, que, es más, quizá nosotros estamos trabajando en la reforma del estatuto, donde es más equilibrado el sistema es por arriba, porque está topado. cuando te estoy hablando, no te estoy diciendo que solo Iván Ferreiro y Alejandro Sanz tengan 31 votos, estoy diciendo que dos, dos autores que tienen una diferencia importante de recaudación, como son Iván Ferreiro y Alejandro Sanz, tienen los mismos votos, es decir, que, que, Pero luego es escalable, o sea, hay 31, 30, 29 o son, o son o son...? Pues uno a uno. De uno a uno. De a uno, Pues nada, no tengo más preguntas sobre este tema, me he quedado de piedra. Eh, pasamos al tema de los modelos, porque nos queda poco tiempo. No, puedo, puedo hacer un turno, porque están sí, cuantas cosas. Eh, vamos a ver, sobre, sobre lo que... Yo puedo insistir, yo sí, es cierto que yo no no, discrepo de las personas que creen que su vida y la tecnología es lo mismo. Lo, han dicho dos veces. Si es un ser conservador, pues... ¿eh? No, pero no, no, volvamos. Es que no, no, no, porque quiero decir, quiero, y, tú lo has dicho otra vez. Es decir, es una cuestión lógica. Y yo he dicho que no, no, hay, no hay dos niveles respecto a la evaluación de Internet. Hay tres. Uno sería el totalitarismo cibernético, otra es la integración sensata. pero no repitamos esto. No, repito lo que me da la gana porque no, uso, la libertad de expresión y espero que un foro de cultura libre la pueda, la, la utilizar. Pero solo me lo han preguntado, me, han, tardado esa pregunta preguntar, Peter. No puedo contestar a eso. Claro, contesta. No, si puedo contestar yo no lo hago. Yo te he que invitado. Todo poco tiempo y te invito a no hacerlo, pero ¿quieres hacerlo? No, no, yo, por, por afán de... Lo digo por pero hazlo, ahora hazlo, por favor. Bueno, eh, francamente ya no, tengo ni un centavo de la boca del lobo. Eh, lo, que, quiero decir otra vez, que entiendo que no debería ser un programa compartir, compartir con otras personas que, pues, yo discrepo, realmente me discrepo a las personas que ven que estudiar la tecnología es lo mismo, a mí eso me, preocupa, eso realmente me preocupa. Como presidente de la CAE, defiendo la autoría, defiendo, el derecho moral del autor, defiendo la máxima difusión de los contenidos culturales en Internet. Respecto a lo que antes me decían, sobre, cuando yo hablo del anonimato, obviamente el anonimato es cuando se convierte en una impunidad respecto a lo que es, las, lo, que es eh, las informaciones falsas, que no me refiero a la libertad de expresión, es decir, el uso de las redes sociales para divulgar noticias y la mediantez, que eso tiene, claro que es liberador y democrático. Eso no, tiene, no genera derecho de autor. Eso no, es una cuestión que nos preocupe, nos preocupe, a los autores para nada. Como ciudadanos hacemos, uso, de eso. Respecto a lo que dice el voto ponderado, el voto ponderado si que es aburridísimo. Pues podemos explicar exactamente cómo se le escalado, yo vuelvo a decir que algo que hemos rectificado no es tan anormal, no es tan anómalo, algo que se toda la Sociedad de Gestión. En España hay 105.000 eh, socios de la Sociedad de Autores y hay un problema, que la mitad de esos autores han confundido el SGAE con el registro de la propiedad intelectual y su obra no genera ningún derecho. Entonces, digamos que eh, eh, eh, estamos en un, en un, horizonte de 50.000 autores. Yo estuve en, en Alemania, en la, en la sociedad alemana, bastante más grande que, España, hay 60.000 socios. Entonces, de los, que, que básicamente estamos en, las líneas de la profesionalidad, que somos como unos 20.000, hay 21.000 socios que tenemos, derecho Y el escalado de votos da igual que salte de 5 en 5, hay otras entidades que salta de, 1 a 5, a 15, a 20, a 25. aquí va linealmente de 1 hasta 31 y es, y, es una además tiene un sistema compensatorio que es también existe, además del voto permanente existe el voto temporal, que en algún momento tú accedes más rápidamente al, siguiente voto. Y esto tiene que ver con que somos, en el fondo somos una cooperativa y en un sistema cooperativo de organización los que más aportan al mantenimiento de la organización son los que más ganan. Y donde es igualitario, es GAE, es en su fundación servicios asistenciales. Y los servicios asistenciales de formación y de promoción son absolutamente igualitarios para cualquier socio, sea cual sea, sea, cual sea eh, eh, su, voto ponderado. Y además lo que sucede habitualmente es que los que más usan, sobre todo los fondos asistenciales, van a crecer notablemente, los que más usan eh, los, servicios de préstamos entidad son aquellos autores, son aquellos autores con menos votos. Que efectivamente el servicio y, toda la actividad fundacional protege de forma igualitaria a todos los socios. Y cooperativamente el voto político recompensa a aquellos que aportan más al mantenimiento, al mantenimiento de, la, entidad y al mantenimiento de sus gastos generales. Mantener el CAI pues, cuesta, cuesta dinero y es, es ese descuento por la administración lo soportan más aquellos que, más, que Sobre la libertad de expresión en las redes sociales, lo, vuelvo a decir, no tenemos los autores ningún interés en menoscabar la libertad de expresión en la red. No tenemos ningún interés. No, cuando yo hablo de conocimiento me, refiero al conocimiento que es producto de la creación. No me refiero a la, libertad de expresión de las personas para comunicarse, ni para, para, informarse de cosas. Eso claro que es, es, un asunto en el que nosotros, yo no creo que haya ningún socio de SGAE, aunque no sea algo que, que directamente a nuestra actividad profesional, que, pueda, que pueda estar en contra. Y por lo tanto no, tenemos por qué pedirle perdón a nadie por eso, porque lo queremos con, con pura convicción. Y lo otro lo pensamos seriamente, es decir, no, creemos que sea positivo que la red viole el, concepto de autoría y esté por encima del derecho, del derecho moral de los autores. Igual que, creemos que obviamente los usuarios tenemos nuestros derechos y que la libertad de expresión debe ser, debe ser respetada. pero eso es así, no, entiendo por qué, por qué, me queréis llevar a una posición que, yo, que no mantengo. Vale, entonces dos cosas. Eh, yo creo, y nosotros esto creo que te lo podemos pedir al menos como XNET, sino también como un círculo más grande, que si realmente es sincero eh, que mm, vosotros no queréis atacar Internet, eh, lo hay dos cosas. Tú defines que hay tres, tres formas de ver Internet. Los que lo identifican, los que, los que tiene miedo y luego usted o medio que es el tuyo. Entonces, no, supongo que sí. Tú estás, en los dos chucos? no, estás en el medio que es el bueno. Supongo, que, será, supongo que será el mío, pero bueno, vale. si que se queda será la sensatez. Te quiero decir, te quiero decir eh, que nosotros, para nosotros no, no hay tal cosa. O sea, para nosotros solo hay dos. Hay la gente que entiende que en esta era se ha añadido a la rueda, a la palanca, al fuego, a la, imprenta, al, no sé, a los números, etc., se ha añadido como tecnología Internet y que todas las tecnologías se la intentan quedar los poderes y, estamos defendiendo que esta no, se lo lleven como se han llevado la televisión, como se han llevado la radio, como se han llevado todo, y los que tienen miedo a Internet. Y somos los que consideramos que con la tecnología se pueden hacer las cosas peores, más atroces, con todas las tecnologías, la rueda, la palanca y los niños con balones más. Pero que también la tecnología se tiene que defender, o sea, lo que, lo que se tiene que perseguir son las personas o, o los hechos infames como los que nos están haciendo con el rescate, etcétera, etcétera que las tecnologías de por sí tienen que ser accesibles a todo el mundo, porque si no siempre habrá una élite. Entonces, para nosotros hay solo dos categorías. Los que pensamos que el mal no está intrínseco en las tecnologías, sino en las personas, eh, y, y, en particular los políticos y los banqueros, por ejemplo, y, eh, y los que piensan que Internet, que la tecnología tenemos que darla en mano a alguien porque da miedo, que alguien sabe más de tecnología que otro. Vale. Entonces, para nosotros no hay tres categorías, hay dos. Es solo para que todo Vale, ¿eh? vale, exacto. Pues Entonces, la otra cosa es el tema de la cooperativa. Lo que nosotros queremos decir es que está muy bien esta imagen de cooperativa, está muy bien. Si no fuera que vosotros no decidís solo lo que le pasa a vuestros propios socios, sino que tenéis en mano la posibilidad de decidir cosas que tienen que interfieren con nuestro derecho de acceso a la cultura del conocimiento, que interfieren, por ejemplo, gestionáis impuestos, como puede ser el canon, impuestos, impuestos genéricos, eh, con lo que se está tasando toda la sociedad, o sea que nosotros jamás interferiríamos jamás eh, mm, hubiéramos derrocado la cúpula anterior de las GAES si no fuese que está afectando a la vida no solo de los usuarios de vuestro repertorio, sino de la ciudadanía en general. Entonces sois un poco más que solo una cooperativa. Entonces una cooperativa que afecta al bien común y en la que se decide con una escala de 1 a 31, en que Alessandro Sanz tiene 31, a mí personalmente me dado un cierto pavor. Y teniendo esto, venimos a un tema para trasladar, porque tenemos que acabar en, en escasos minutos, que creo que interesa a mucha gente, que es el tema de los modelos de negocio, y que creo que en esto sí que se puede avanzar y eh, nosotros pensamos que todo el mundo tiene que poder vivir de su trabajo y que Internet en este momento está permitiendo a los autores también y a los creadores también de vivir de su trabajo, pero vemos que modelos interesantes como puede ser Netflix en Estados Unidos para la difusión de música y otro eh, para la difusión audiovisual, por ejemplo, o otras plataformas como Groove Shark, etcétera, etcétera, están teniendo dificultad de implantación justamente por la licencia que las entidades de gestión y otras productoras están imponiendo para poder mantener, digamos, un monopolio y para impedir el desarrollo de estos, de estos modelos de negocio. Esto evidentemente no se te puede achacar ni a ti ni a la nueva directiva y si yo entiendo que SGAE tiene intención de estudiar con mucho más atención y hasta diría cariño lo que está pasando en la red cuanto a difusión de cultura y modelos de negocios para el sector creativo de lo que ha habido antes, pero eh, queremos señalar a la nueva directiva aquí que eh, se está, hasta ahora se ha frenado mucho la llegada de estos modelos de negocio a través básicamente de licencia abusiva que se exigen a, las nuevas plataformas como Netflix que no ha podido llegar a Europa por la licencia que se era puesta por las entidades de gestión. Bien, lo que, que dices de hablando de... De la bronca de antes, pero la pasamos este no, no, no, a, a, los modelos de negocio. De que, Ah, no, has, empezado hablando del canon digital. Eh, el canon digital propiamente no es un impuesto, es, una compensación a los autores por copia, copia privada. A mí me gustaría la misma energía que, tú estás poniendo en esto, que la compartiéramos todos, denunciar que el canon digital ya lo suspendido bastantes meses y nadie ha percibido una baja sustancial de los, medios informáticos de los soportes. Y eso sí, que, eso sí que son las grandes corporaciones. Es una pena que unamos nuestras voces para, para, denunciar eso que efectivamente sí que nos afecta y tiene que ver con el acceso libre de todos, de todos a la cultura. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices de que cualquier avance tecnológico con pones avance la imprenta, hay un momento que se pervierte por, las, eh, la intervención de las multinacionales. Cuando yo hablo de totalismo cibernético, los que se benefician y los que impulsan el totalitarismo cibernético son las grandes corporaciones. Eh, obviamente hoy me parece que no estamos en el lugar más recomendable para los matices, el pensamiento complejo y la dialéctica. Ese punto de partida igual que tú das, yo comparto. que no comparto es que las categorías entre los ciudadanos lo relacionamos con la tecnología sean dos, incluso tres, estoy incluso o más, posiblemente estoy efectivamente simplificando. Sobre los modelos de negocio, hombre, no, no pensaba yo que iba a encontrarme a los valedores de Netflix en, en, en un foro de cultura libre. Eh, bienvenidos sean los de Netflix, yo no tengo eh, conciencia de que, de que ningún que ningún operador, agregador de contenidos, haya tenido eh, problemas de robo en nuestra mandato al revés. Estamos organizando un grupo de trabajo digital, os hemos invitado a él, tiene que ver obviamente con el asentamiento de esos, de esos modelos de negocio digital y se basa fundamentalmente en que eh, todos o la mayoría de contenidos culturales protegidos por derecho de autor estén disponibles de forma legal. Y que estén disponibles de forma legal es que esa disponibilidad tenga una característica de servicio. que tengas obviamente acceso al contenido, pero que el acceso a la descarga sean rápidas, sean eficientes, que el sistema de pago sea, eh, sea también práctico, eficiente, transparente y que tenga un valor, un, valor añadido. estamos, estamos trabajando en playlist, por ejemplo, para facilitarles las plataformas de pago, en las que se, facilitan informaciones anexas al repertorio, a, lo que tiene que ver con la creación de esa obra, a lo que tiene que ver con los intérpretes, a lo que tenga que ver con la difusión. Creemos que ese servicio de valor añadido es, es importantísimo para que se asiente el negocio digital. Lo estamos haciendo también con nuestros usuarios de su Vamos a tratar de, hacerlo, eh, aparte que vamos a mejorar nuestra red comercial, todos los establecimientos públicos que hacen comunicación pública de contenidos eh, eh, protegidos por derecho de autor, vamos a tratar de darles un servicio que les haga utilizar los contenidos de derecho de autor, o pues si los haga utilizar en su negocio, vamos a tratar de, diluir el pago de derecho de autor servicios de una plataforma legal o a servicios de de hilo musical o a plataformas o Ese es el sentido que nosotros tenemos del negocio digital, pero curiosamente lamento decir que eso del negocio digital no lo vamos a basar en que haya lucro o no haya lucro, lo vamos a volver a basar en, el derecho moral del autor que decide sobre sobre su obra el deseo de los autores de que el acceso a los contenidos sea lo más amplio posible. Bueno, pero esto, esto ya, <laughs> está bien. Eh, una cosa, estamos, ¿hay, algo desde este internet eh, o hay aquí algo? Porque vamos a ir cerrando. ¿Sí? Ven aquí así. Es muy corto. ¿Eh? Es cortito. ¿Sí? Bueno, básicamente... Em, bueno, pues yo soy autor, soy ex socio de SGAE, y eh, me salí precisamente por la... Siéntate acá, va, que si no, no te ven. Eh, y me di de baja con, eh, con facilidad, me que dice mucha gente, pero precisamente por la imposibilidad de eh, flexibilizar de alguna manera de interactuar con la sociedad. por no extenderme demasiado, la pregunta sería, en un momento como el actual, de crisis extrema, en el que los recortes de los entes públicos están siendo cuanto menos violentos, ¿habéis pensado en cambiar de alguna manera vuestra relación con la radio española, con el ente público, y de qué manera? Eh, es obvio que un tanto por ciento del presupuesto de Radio 3, por ejemplo, se va em, directamente a la SAE y a si se paga por doble. ¿Va a cambiar en algo la relación con la radiodifusión? Sí, estamos en este momento eh, eh, en contra de Televisión Española coincide que, este año hay que renovar el contrato de licencia, que se acaba este año, y lo estamos haciendo con otras, coincide con las radios, algunas televisiones privadas han contrato, el contrato hasta el 2015, pero han, solicitado, han solicitado un ajuste. En todos los casos, los criterios que estamos utilizando con ellos, es decir, al final contexto de crisis económica, todos os operadores lo que te piden es una reducción de lo que, de lo que pagan las cargas. Nosotros estamos negociando esa, esa reducción en base a que generen oportunidades de trabajo para nuestros autores, creadores, que eliminen las malas prácticas en las editoriales vinculadas, que mejoren y dignifiquen la promoción y el, formato de la difusión de contenidos culturales y a cambio de eso estaríamos en disposición de, adecuar las tarifas más a la situación económica. Pero esa es obviamente la premisa primera que está puesta sobre la mesa en esa negociación que espero que sirva para que con todo eso votos se reconcilie con, nuestra entidad. Veremos. Bueno, retomo la pregunta que antes que ha mandado para de Twitter, me la había hecho yo desde el móvil, la tecnología <laughs> que, no existían las discográficas en las GAE. Es que es obvio que eso no así, ¿no? Porque con la implantación del modelo 360, que viene de las medios, pero que ha calado profundamente en las independientes, tiene eh, una discográfica que no esté en el aparte de la mía. <laughs> No, <laughs> <laughs> no, no, no, formalmente, no es una cuestión menor, los pues, que están asociados a SGAE son los editores. Pero las, discográficas, para que no lo sepas, ahora mismo son también editoriales, con lo cual... Sí, pero también lo son, también lo son, también son las discográficas independientes, las discográficas independientes también tienen editoriales, con todas ellas hablamos, con todas ellas interlocutamos. Y formalmente es así, son los editores los que, están en, los que están en, y además es cierto que hay unas malas prácticas, antes hablaba mucho, y eso yo, siendo pues, la directiva de EXA, que es la Asociación de Autores, que habla del coercitive, del precision, no me acuerdo cómo se llama el documento, habla de prácticas coercitivas, es decir, el histórico, es decir, el histórico de las discográficas, no de las el histórico de las discográficas es vincular el contrato discográfico a un contrato de eso es una mala práctica que está en del chantaje. Eh, ahora no solo eso está viniendo por parte de las discográficas, sino por parte de las editoriales vinculadas a los medios de comunicación. La televisión española es que tiene una editorial. ¿eh? Y si tú haces una música para una serie de, televisión española, te puede, querer obligar a que tú, le des hasta el 50% de tus derechos. Entonces nosotros queremos eliminar esa forma. Y, y, nos gustaría incluso los editores recuperar, recuperar el, sentido, que tuvieron eh, históricamente los editores. los editores además se llaman editores porque de la época derivada después de, Gutenberg y después de la Revolución Francesa, que es cuando realmente se sienta el derecho autor, el editor era el que editaba la partitura. eso sí que era un servicio al autor. Y en este momento que no estamos en una una alguna actividad musical. La comercializaba, obviamente eso le daba un servicio al autor. Obviamente, en, en, una, actividad como la que estamos ahora, que el soporte es lo que menos sentido tiene y lo que menos valor añadido genera, es lo que genera es el derecho, obviamente eh, eso tiene, que, tener haber una prestación de servicios al autor de otra manera no somos responsables de las prácticas 360 grados que tienen, que tiene las discográficas. Lo que nos llegan son las editoriales. políticamente eh, es una estrategia de esas empresas para de controlar también una parte de las políticas que vienen por las bases. No, no, no, es así, porque son miembros de la junta directiva, esas discográficas. Sí, son miembros. nombres concretos que pertenecen a Warner, a Sony, sí, son discográficas. Vamos a ver, pues, en todo caso son ocho miembros, es decir, no, nunca, nunca pueden tener, incluso legalmente por estatutos no pueden presidir las ganas. por estatutos no pueden ser ni mayoritarios ni, pueden, pueden, acceder a la presidencia de las hay, hay, sistemas de, hay sistemas control. Eh, una parte que tiene que ver con las nuevas prácticas ahora, que es fundamentalmente las editoriales, que es, terrible, ¿eh? con las editoriales de los medios de comunicación, ya te digo que lo estamos poniendo sobre la mesa, la premisa esa, el, mejorar la difusión del repertorio y el generar trabajo para los autores, son las la premisas. primera